saluton kai bonvenon al episodo Quardec yes ni atingis episodon Quardec mi tre fieras pri tio hodio ni havos uh, interesan gaston sed antau ol eh, doni la parolon al li yes temas pri viro mi vo, mi forgesis diri aferon pri monato vi raitas legi monaton vi ne raitas fakte vi povas legi monaton per uh, en eh, papera formo sed anka bit forme exemple per uh, eh, uh, podofo tut colora plen colora kai anka nigra blanca per bit libr legilo do Jen cio, cae mi donas la parolon ala gasto de hodiau. Restu con uh, mi, restu con ni, ni revidos nin poste. Cis, baldao. Saluton, mi esas Lode van de Velde, cae mi locias en Belgio, pli precise en la norda parto de Belgio, en Flandrio, kie oni parolas la nederlandan lingvon, Ciu matena mi vecicias circa la sepa horo, sen vecor orologio, ca tiam mi trincas mian matenan cafon, cae mi laboras ce mia computilo, eh, jengi. Eh, mi eh, dorigas mia novan romanon, post mia unua aspiroi, cae mi ancau eh, laboras por Eldoneo Libera, eh, por mi preparas libron, kai mi anka eh, laboras por Flandra Esperanto Ligo kiel volontulo kai anka tie mi preparas libro por Eldono mi fakte laboras en lerneo eh, ĝi uh, estas uh, do por lernantoj de dek du ĝis uh, ĉirkaŭ dek naŭ dudek jaroj ĝi estas art en kiu oni instruas teatron muzikon dancon aŭ vidajn artojn kaj ankaŭ belartojn do es as fiche vasta uh, gamo quo ni ofertas. kai ti miras uh, du in semaine uh, eh, per labori certamen uh, per la distanz instruado uh, la instruiso tamen besonders iom das subteno uh, helpo kun la tecnica i problemi do ti mi faras tie kai balda mi anka devos prepari alternativa in uh, per la lernantoi cha revenos la sesa kai ses eh, sesa kai sepa i klasoi do ili eh, devas lerni eh, en malgranda i grupo do ni dividos la klaso in du, kai venas circa u dek lernantoi en unu klas chambro ansa la kutima i do por eviti contagion kai do necesas tuta aparta aliro kai horaro por realigition Um, ehm, kai krome ki oni faras eh, mi chefe okupigas premia filino ki vasas uh, eh, kvariara preskaŭ kvinjara kai do devas avion par fari um, ehm, no esas interese ke en la strato multaj homoj metis uh, ursojn la fenestroj kai do ankaŭ ni mem tion faris mi povas montri tion momenton mi malsaltas kai poste resaltas la fotilon Jen, jesas, čenia fasado, kai tie esas vini la bucchio ni metis che la fenestro perché in fano povu vigicin kai in cau trans la strato eh, homo metis eh, brunan urson i povas vigicin tie la bruna urso Tar, ja, vendejo jasas fermitai, nur la essenzai supermarktoi jasas mal fermitai, sed oni preferas, ke vi vena, venu sen infanoi, anka kinejoi, ludejoi, parkoi jasas eh, fermitai, Do, ne esas multae aliae asioi proferi, felice ni havas jardenon, set imago la homoin, qui uh, eh, havas nur uh, en quina etaggio, sen giardeno, tio esas uh, eh, mo pli facile. To jen. Kai ci tie, esas mia filineto jen, eh? Dilo Hallo! saluton. Hello. Ani kmaten Ja, to jela faras pentajon. Kai jela, Ĉu vi ne povas paroli en Esperanto? Yes. <laughs> Ah, si preferas paroli en la nederlanda lingvo, se ci tute bone komprenas Esperanton. Ĉu ne? Ja. Yes. Do kio estas via nomo? Ja. Kaj kiom da jaroj vi havas? <laughs> Kvar jaroj, ĉu ne? Ja. Yes. Kaj ĉu vi estas kontenta ke ne estas lernejo nun? Ja. Ja, vi preferas resti heime? Ja. Ah, kaj kion vi faras nun? Children Marco. Do ja, la faras nun. Ja, si pentras, fakte, mm. si pentras. Kaj si ŝatas pentri? Ja. Jes, dankon Jela. En um, kaj kion alian vi faras? Ik heb ook blakken. Dat si met is glomerkijn? Ja. Ik ga het even laten zien. Ah, ja, geen, laat doen maar, Kai. Wanneer? Dan kan. En ja, je had gezien dat ik gekletterd heb op mijn stickers, maar dat is niet erg. <laughs> We kunnen het nog afvegen. Maar kijk. Kijk eens of oh. vinger oh. je met die verband. Ah. Maar het is niet erg, want het is maar een beetje. Ah ja, negra was effectief. Do bone, diro gis. Gis. Saluton, uh, mi nun esas ce mia laboreo, kai mi altis ke ek la venonta semaino mi de nove plen tempo laboros. Tial vi povas vidi, mi laboras en castelo, eh, ki esas uh, eh, tre bela, mi speras... jen. Tutti esas mia labor loco, mi nun iras al mia biciclo per uh, veturi al lerneo de Jelle, per ir prenisin kai to nikuni ras hemen kai to rigas nian eh, tagon tie ci servido re saluton mi asas ci tie kun yana che si alerneo kai mi havas bon chanson che si alerneo esas mese de parco kio por an verpeno esas iam es septa almeno la belga norma eh, normai an esas granda opo kai yendo si alerneo Ehm um, non tempe ili organizas uh, eh, vartadon por la infanoi qui est que patroi laboras tamen malgrau la crisi eh to yen yela tu vi volas diri anka ion alla homoi au mansfingi et et me mansfingi do gis Saluton denove al ciui, fin fine eh, ni povas paroli iomete con nia gasto, hodiaua, lode, dankon por esti citie, lode, con ni. Saluton, Federico. Dankon pro inviti min. <laughs> Kai estis vere plezuro kai uh, mi volas eh, demandi vin pri via iniziato el doneio libera char mhm. shaina sal mi che via iniziato es al suffice nova kai fresha in esperantuio ci vi posso racconti ion pregi do um, mi comencis uh, eh, tiel che mi en la nederlanda lingvo volis eldoni libron, sed calcai eldoneoi rifusis, char eh, la linguaggio esis iom tro flandre, cae ne suffice nederlandetze, <laughs> inter alie, do mi mem eldonis cin, Nu, la linguaggio esis correcta, sed tamen ne lau nederlandai normoi. Oh, do Dio ne diro eh, tio, ne diro eh. tio, mi, mi hontas esti adoptata nederlandano per tio. <laughs> ne sortu, ne sortu. Exemple, Herman Brisselmans, li vercas tre nederlandese, che tio ne esas mia linguaggio, tio esas mia sento, Sed do praktike eh, per tio mi havis sperton el doni libron eh, propra iniciate kaj tute tion mem si prizorgis kaj do poste la paŝo al Esperantujo estis malgranda mi am havis kelkajn libretojn kaj do tiujn mi eldonis poste kaj tiel fondiĝis eh, eldoneo eldonejo libera Mi comprenas, ciu estas, ni diro, rugia fadeno en uh, la electo de la libroi cio in vi publicigas per la Eldoneio? Uh, eh, mi comensis per la proprae, char tiin manuscriptoin mi havis, cae poste hazarde Julian Modest contactis min, uh, iam conata nomo, cae do mi acceptis compreneble, sed al ci autoroi mi diris, mi ne volas concurrenci contra landai asocioi, viam eldonis en Hungario, en Croatio, au, uh, eh, eh, Slovakio, pardon, Slovakio, mi ne volas concurrenci uh, eh, se vi volas electi alian eldoneon, esas bone. Uh, sed li diris, ne, mi resas kum vi, do ni kun laboras, ca jam quin libroin eldonis kune, ca poste aliei homoi auscribis min, ca simile, mi diris al ili se vi volas yes mi acceptas se vi volas iri al landa asocio en kobone kaj do pli kaj pli ampleksiĝis la oferto Bone, o lasta cu ni diro curiosaggio o ion si mi est si volas per tio. Mm vi povas racconti uh, unu minuton al ni eh, pri via unica ludo in Esperanto la Granda Voyaggio, char uh, ah tio esa suffice suffice nova anca o afero ca e missi vola su tio. Se pone, jam eh, de longe mi havis ideon fari un societan dudum, set jam existas monopolo, ca mi pensis, mi volas iam fari pri voyagiado, io tipe esperanta. Pesca ciu esperantisto voyagias, o meno se li ne esas tro isolita, kai pripensis, pripensis, kai subite la puso pezzo convenis, eh, kai e mi havis la ideon fari Europan mapon, uh, eh, usi tren voyagian uh, eh, planon, kai mi inventis uh, eh, evento carto in kai tivas as la centra parto de la ludo, do ciu uh, Ludvico vi prenas evento carton kai io okazas, vi maltrafas trainon, perdas monon, uh, esas invitita al gesic festo, kai anca amusai <laughs> aferoi, uh, mini ludoi ene de la pli granda ludo, kai do Diablo bono funkcias mi unu provlutis kun if nevelstein kaj kun kelkaj mm. amikoj kaj do finfine mi pensis ke uh, preta ke es testita ankaŭ en ref mi testis kaj per la komento mi el la definitiva version. Ah bonege do kiom kiom longis la nidiro uh, testo fazo Ehm um, Mi pensas duren conticioi kai hein ludis kelk foie. Kai do iom poste mi eldonis la, uh, la ludon. Yeah. Bone, interesse. Do, carai uh, auscultantoi sequel exemplon productu alia in por ludi cune en esperantujo kai eble anka o bitforme ciu vi povas enigi tiun ludon en iu servilon por eh, ludicune ancao, char tio est pos esti la fero, pos ocasi, mm. cae nu. Mi pensas che nun eh, mi pova, ni povas saluti uno la lian, cae danki de mm. nove lode, cae do ni salutu uh, eh, chi el ciam en citio video serio, duo namasteon al vi ciui. Bene, bene. Cae gisla venonta. Gisla. Gisla. Encon. Encon.